从你为我许下承诺，我开始套上爱的枷锁，为你牵挂，为你伤。 么？ 成 you 为你牵挂，为你伤。 着了魔。自从你为我许下承诺，我开始套上爱的枷锁，为你牵挂，为你伤。 的生活，便点燃了心中的爱火，为你痴情，为你狂，为你着了魔。自从你为我许下承诺，我开始套上爱的枷锁，为你牵挂，为你伤，为你而。 的生活，便点燃了心中的爱火，为你痴情，为你狂，为你着了魔。自从你为我许下承诺，我开始套上爱的枷锁，为你牵挂，为你伤，为你而。 诺，我开始套上爱的枷锁，为你牵挂，为你伤。 自从你闯入我的生活。 从你为我许下承诺，我开始套上爱的枷锁，为你牵挂，为你伤，为你而落。 承诺，我开始套上爱的枷锁，为你牵挂，为你伤。 生活便点燃了心中的爱火，为你痴情，为你狂，为你着了魔。自从你为我许下承诺，我开始套上爱的枷锁，为你牵挂，为你伤。 生活便点燃了心中的爱火，为你痴情，为你狂，为你着了魔。自从你为我许下承诺，我开始套上爱的枷锁，为你牵挂，为你伤。 的每一刻，心变成。